pinadidisqualify o pinakakansela naman sa COMELEC ang kandidatura ni dating senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang kandidato sa pagkapresidente sa 2022. Ang petisyon ay uh, ginawa naman isang uh, grupo ng uh, Human Rights uh, Group. Ayon sa petisyon, dapat daw kanselahin ang uh, Certificate of Candidacy ni Bongbong Marcos dahil sa kanyang conviction sa salang hindi pagsusumite ng income tax returns sa maraming ah, taon simula noong 1982 hanggang 1985. Sinabi ng grupo na uh, ang naging hatol ng Court of Appeals noong July 27, 1995 laban kay Marcos ay kaugnay sa paglabag ng dating senador sa National Internal Revenue Code. Sinabi ng uh, grupo ng petitioner na ang naturang uh, conviction uh, ay sapat ng rason para ma-disqualify si Bongbong Marcos sa pagkandidato bilang presidente. Sa iba pang balita, nakahanda manong sagutin ng kampo ni dating Senator Bongbong Marcos ang inihaing petisyon sa Commission on Elections ng isang grupo para ipakansila ang kanyang kandidatura. Ayon pa sa abogado ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, sasagutin nila ang umano'y predictable nuisance petition sa tamang oras at forum matapos matanggap ang kopya ng petisyon. Tumanggi nang magkomento pa si Rodriguez sa umano'y isa na namang propaganda at gutter politics at nakafocus pa ang kailang kam- uh, kampanya sa nation building. Kung maalala kahapon na magsampa ng petisyon ang mga grupong binubuo ng mga political detainees, human rights at medical organization. Nakasaad sa petisyon na hindi karapat dapat na tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno si Marcos matapos nahatulan siya ng Quezon City Regional Trial Court noong 1995 dahil sa kabiguan nitong maghain ng income tax returns. Sa desisyon ng Court of Appeals noong Oktobre 31 taong 1997, nakasaad nitong bigong makapagkain si Marcos ng kanyang income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Pero inalis ng CA ang parusang pagkakakulong sa dating senador at pinagbulta na lamang ito at inatasang bayaran ang kanyang buwis. Kaugnay ng balitang yan, mayroon pong uh, pahayag din itong ah, COMELEC officials ah, kaugnay sa mga inihaing protesta laban sa ilang kandidato dito pa rin sa halalan sa susunod na taon. Iusap ang COMELEC na huwag munang pangunahan ang kanilang tanggapan sa anumang posibleng maging aksyon ukol sa ilang nakabinbing petisyon na makakapekto sa 2022 elections. Kabilang narito ang disqualification case laban kay presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. Uh, ah, pati na ang tungkol sa nag-aagawang uh, party members ng PDP laban. Ayon kay Commissioner Rowena Guanzon, iniiwasan muna niyang magsalita ukol sa petisyon laban kay Marcos dahil hindi pa ito natatalakay ng uh, Commission on Bank at uh, gayon din kung uh, saan uh, ginagamit na uh, Latin word pa yung uh, binanggit nitong si Guanzon na pendente lite o pending litigation. Ibig sabihin, hindi pa naresolba Samantala, sa panig naman ng tagapagsalita ng Paul Body na si Director James Jimenez, mm-hmm. sinabi nitong ang mga kumakalat na pahayag niya ukol sa isyu ng ah, dating ah, mambabatas ay ah, kanyang binanggit nung wala pang nakahain na petisyon sa kanilang panig. Pero tinukoy ng tagapagsalita ng Paul Body na ang nasabing pahayag ay uh, hindi direktang uh, tumutukoy sa kaso lamang ni Marcos at uh, hindi rin umano uh, sinasaklaw ang magiging uh, desisyon ng mga miyembro ng uh, Commission on Bank lalo't hindi naman siya parte ng magbubutuhan ukol pa rin sa naturang usapin. Bilang isang abogado, ako ay uh, nagbibigay ng opinion tungkol doon sa petition for disqualification na inihain ng grupo ni Carpio at ni Te doon sa COMELEC. Pinapadisqualify nila si Bongbong Marcos as presidential candidate dahil daw meron daw itong kaso ng uh, conviction sa tax evasion uh, which involves moral turpitude. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Sapagkat itong kaso na ito, na dati pa na meron ding disqualification case doon, yung mga kalaban ni uh, Bongbong Marcos, ay uh, uh, na-decide na finally ng Supreme Court noon pang uh, August uh, 2009. 2009 pa itong kaso na ito, na naresolba ng Supreme Court. At ang sabi ng Supreme Court, there is no tax evasion by non-filing of uh, a return with uh, involving a moral turpitude. Yun ang sabi ng Supreme Court. And yung uh, case na yan is uh, People of the Philippines versus uh, Ferdinand uh, Marcos Jr. and uh, Imelda Marcos uh, sa, na merong uh, GR number 130371 and 130855 doon sa records ng Supreme Court. So matagal nang wala yung kasong yan. Binubuhay lang nila sapagkat wala silang maibato kay ah, Bongbong Marcos sapagkat siya ang nangunguna ng napakataas dito sa presidential uh, uh, election sa 2022 at uh, yan ay uh, hayag na hayag na. Kaya sila natataranta kung ano-ano mga kabalbalan ng ginagawa, kasinungalingan, at uh, kung ano-anong paninira. Yan eh, walang kakwenta-kwentang kaso yan sapagkat na-dismiss na yan ng Supreme Court. Ang sabi nga ng Supreme Court, there is no tax evasion which involves moral turpitude. Basahin niyo yung case na yan, no? GR number 10 130-371 at 130-855. Ang title ay People of the Philippines versus Ferdinand Marcos. Matagal nung na-dismiss yan. Eh, kaya itong sila Carpio at sila Te, eh, siyempre, uh, naninira lang yung mga yan. Eh, huwag kayong maniwala dyan dahil talaga namang mga uh, kalaban yan sa politika. Eh, talagang ganyan lang ang kanilang technique sa halip na mag-isip kung paano tayo makakabangon sa ekonomiya, kung paano natin mariresolba itong mga problema ng ating bansa, ang, ang ginagawa nila ay uh, manira ng manira sapagkat yun lang naman ang kanilang nalalaman, ang manira at manira. O, malinaw yan na yung kaso na yan ay matagal nang na-dismiss. Meron ng final and executory decision ang Supreme Court noon pang August 2009. Oh, napakatagal na. Kaya rehashed issues lang yan na walang katuturan. Now, The petition said, if you add the interest, surcharges, ay sorry, nag-compute na sila rito, ibang usapan na to guys. Ang tanong lang dito sa COMELEC, dalawa. Na final conviction ka na ba? for a crime in ano for a crime that involves imprisonment of over 18 months. Paulit-ulit ko sinasabi eh, kasi ginugulo nila yung usapan eh. Dalawa lang yung basic na question. First, where you ano where you give ano where you handed the final conviction for a crime involving imprisonment of more than 18 months? na in-imprison ka ng, 18, no more than 18 months. Or number two, you were convicted for a crime involving moral turpitude. Again, pinakita na natin earlier na walang imprisonment yung tax issue ni Bongbong. So ang tanong lang, moral turpitude ba ito? Hold on to that thought. Ngayon, itong lahat ng mga computation na to sablay. Irrelevant. Now, let's go to the issue nung ito. Ito yung ito yung isang pambalita sa Philippine Star naman. Civic groups ask COMELEC to cancel COC of presidential aspirant Bongbong Marcos. So, inurit lang nila. Ito naman sa Manila Times, petition filed to disqualify BBM. Yun din yan. All right. Tapos ito, ayun din yung binasa ko kanina. All right. Dito tayo sa um ito pala. Meron daw 1994. Ay, 19 85. Ito, very, isa lang to bago, tayo, bago natin iwanan yung sa Rappler. The 1997 Court of Appeals conviction did not impo impose any prison time, but merely imposed 30,000 pesos in fines. But the petitioners cite the 1985 Presidential Decree Number 1994, which amended the 1997 tax code upon which Marcos was convicted. So ang tanong dito guys, first, no, first, nasa yung conviction na involving yung 1985 na presidential decree? Wala pong conviction doon. In the, uh, guys, these are people who love to shout yung parang, ah, PAC, rule of law. So the rule of law states na if you are not, na, unless ano, proven guilty, innocent ka. So unless you're proven guilty of violating the 1980s, 1985 na presidential decree, then you are innocent in as far as that 1985 presidential decree is concerned. So ano yung, ano to, naging ano? Naging trial court ang ano? Comelec, ang gulo ah. Alright, next. Punta tayo doon sa, eto, June 5, 1997 na kaso ni Bongbong. Now, hindi ko alam kung nababasa nyo mabuti, pero try nyo na lang siguro. Um, Ferdinand Marcos II versus Court of Appeals, Commission, uh, the Commissioner of Internal Revenue, and Herminia de Guzman, respondents. GR number 120880, June 5, 1997. Pag nag-scroll down kayo dito, no, pag nag-scroll down kayo dito, lumilitaw na ito yung laman ng mga court, mga previous na court decisions, no? All right, the facts are found by the appellate court are undisputed and are hereby adopted. Ito yung part na to. Nabasahin ko lang para sa inyo, para sa mga maliliit ang screen. The Commissioner of Internal Revenue thereby caused the preparation and filing of the estate tax return for the estate of late President, the income taxes of spouses Marcos for the years 1985 to 1986, and the income tax returns of petitioner Ferdinand Bongbong Marcos II for the years 1982 to 1985. Now, ito yung part na laglagan portion. Yung second na, yung susunod na, yung susunod guys na paragraph Basahin ko lang sa inyo ha. Ah. On July 26, 1991, the BIR, BIR issued the following. First, deficiency estate tax assessment number whatever. Hindi ko na babasahin number, hindi mo tatandaan yun. Eh. Pero basahin nyo lang, ano, GR number 120880, 1997 na decision to. On July 26, 1991, the BIR issued deficiency estate tax against Ferdinand Marcos Sr. in the amount of 23 billion. Uh, sabihin natin, 23 point may butal eh. So, 23 billion na lang. Deficient number two, deficiency income tax assessment, um, yada yada, against Ferdinand and Imelda, mag-asawa, hindi si Bongbong. So walang kinalaman si Bongbong doon. So yung first ay against sa matandang Marcos. Yung pangalawa, against sa matandang Marcos at yung asawa niya, si Imelda. Tapos yung pangatlo, deficiency income tax assessment numbers against petitioner Bongbong Marcos II in the amount of 258.70 9,386.40, 4,388.30, and 6,376, so barya lang basically, representing his deficiency income tax uh, income taxes for the years 1982 to 1985. So those tatlong um, tax issues na na-mention dito sa paragraph na to, which is where the entire case circulates, uh, revolves, ang part lang diyan na may pakialam si Bongbong Marcos is number 3 yung deficiency income tax assessments number F, yung, yung, yung hindi siya nagbayad ng taxes ng governor siya. Yung kasalanan ni Imelda at saka ng tatay niya, wala siyang, hindi, may pakialam siya to dahil pamilya pa rin niya yun eh. Pero in as far as legal, legality is concerned, hindi ka po pwedeng ipakulong, hindi ka po pwedeng i-penalize sa bagay na ginawa ng magulang mo. Ano ba?